three, everybody's gonna say, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Okay. One, two, three. Sí, señor. Agua. One, two, three. Sí, señor. Why you didn't say anything, man? Only because you were in Dolce Gabbana. Come on, Papa. Hey, listen. Okay. okay. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara. Sí, señor. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a Flor. Ok, pero fuerte. One, two, three. Feliz cumpleaños a ti, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, mi reina. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te les cantamos a ti. Despierta, mi flor, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. son las mañanitas. No, estas son las noches. ¿No? Estas son las nochecitas que te canta Satanás. Hoy por ser tu cumpleaños. Bueno, vamos para México. Luis mexicano, yo soy mexicano, ella es mexicana. Y dice, todo el mundo dice, ay, chay, chay, chay, canta y muchos ¿Cómo dice? nosso coração nele. Vai! Canta, porque cantar. buenas noches, unas palabras, eh, espérate, espérate, unas palabras aquí, le presento el actor non he haven't died, ok, espérate, he haven't died, James Brown, te voy. Thank you very much. Let's party time. DJ. In the let's continue. Just get tomorrow. Let's tomorrow. Tomorrow. Cha la la la. Hey, eh, eh, eh. La la la. Cha la la.